iyo na sheri wanjye se mm. ubwo akantu mm. nabereka karenze akangaka karenze gutya sibyo <laughs> eh. nawe akaryama mu gituza cya burahamu eh. sibyo <laughs> nta kandi sibyo eh, aka niko buriya mm. iyo umukobwa wamusomye akakuryama mu gituza nta bindi kaba kabaye harimo abenshi bavuga ngo bajya mu ngo baryamane bagire gute buriya iyo ukunda umuntu mukiri mu gukundana ibi ni byo bya mbere mm. ibyo bizaza nyuma sibyo mm. mm. neza cyane niyo mpamvu ngiye buriya abagore bakonyine banguye neza niyo mpamvu ntandi nzashaka ariko nyuma y'uyu nguyu ni finari nta wundi nzahinde nipfira nta wundi mugore nzashaka uyu nguyu bibaye ngombwa ananiye nk'uwa mbere shaka nimba nasubira kwa risa nimba najya hehe yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yero tv tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi kuko burya iyo inshuti yawe yateye imbere nawe ntakabuza utera imbere uyu munsi rero murabona ko kuri kamera za yero tv turi kumwe na nzovu metero inzovu ariko abantu benshi bamuzi kuri inzovu nta nubwo bazi n'amazina ye bwite nzovu uratangira wibwira abantu badukurikira kuri yero tv kuko bose nzi neza mirongo icyenda ku ijana y'uko batakuzi oya si ko bavuga ngo igihe cyose umugabo arivuga si byo usanzwe muzi cyangwa no ku yandi macano yandi yose basanzwe bazi ariko reka nivuge umugabo ahora yivuga kuko uyu mwisheri wanjye si ntabwo yakwivuga ntarivuga si mm, niyo mpamvu nanjye naguhereyeho nk'umuntu w'umugabo mu rugo rwawe ushobora gutangira kumutereta si byo ngewe nitwa bahisi venose mm. ariya sinzovu e eh? metero eh, nzovu nzovu nawe yakivuga cyangwa uraza kuza kumuvugira nk'umutware w'urugo oh, cyangwa nawe nashaka kuko umuco wa kinyarwanda ibyari bya kera baravuga ngo nta kuntu inkokokazi yakwivuga isake ihari ariko muri ibihe tugezemo by'ikinyejana ashatse yakwivuga kuko n'ubundi n'abagore b'iki gihe bashobora no gutunga abagabo kuko igihugu cyacu aho tugeze ni ugukora cyane umugore ashobora kuba afite akazi umugabo nawe akagira akazi umugore akaba yagutunga we byanze mm. niyo mpamvu nawe ashaka kwivuga mm. eh. mabuja nawe wakwivuga mm-hmm. murakoze cyane nitwa mm. segudanse reba nitwa gugu yesi gudanse na nzovu nzovu harya izina ni irihe uno munsi ntabwo nshaka gukoresha nzovu bahizi venuste bahizi venuste aka inzovu mfite izina bita bahizi eh, ni izina ryiza cyane ryita guhiga wangewe mvuka ahantu bita mu nyanza mm. ahantu bita ku rwesero mm. nge mvuka ibwami ubundi mm. eh, musinga data wacu ubundi <laughs> ugusekeje oh, <laughs> nzovu utangire unsetsa cyane none se nzovu uh, abantu benshi bagiye bakumenya muri filime nyinshi z'uruhererekane wagiye ukina hari n'iyamenyekanye cyane abantu bose bazi nka metero nzovu niki kintu metero nzovu yagusigiye yego ni poroje yarangiye ariko oh, kugeza aka kanya niki metero nzovu yagusigiye ntabwo uyinyibutsa mm. eh, uri umunyamakuru ariko iyo unyibukije eh, uba mu nkovu metero nzovu yari filime yakunzwe ariko filime nzovu imaze kujya ku rwego rushimishije yari ya filime ubundi mbere twakinaga amafilime ari amakinamico ribuka mm. za filime twahereyeho za zishya haranira kubaho ziriya mm. ntabwo zari filime ariko nyuma na kindi filime bita metero nzovu mm. nibo bwa mbere iriya agisiyo yari ibaye mu mm. rwanda mm. sibyo mm. ariko uzi kugira ngo ni ngo nzovu ngo arimanukiye arimanukiye arizamukiye eh, inkuba zigakubita imirabyo eh, amateleviziyo agakubita gutya amabuye agategeta ibitaka bikazamuka iriya niyo filime noneho kandi urabona ni ngewe ngewe niba wakubise kiriya kiva abandi barakubiswe cya kivejuru hejuru cyari kizi kurwana ariko ko ngewe nari metire ndagikubise imiri iragifata neza sibyo nubaho kiri dubayi ntabwo kizanyibagirwa eh, uriya musore yaje kujya dubayi ari dubayi eh. none se nzovu ni iki kintu iriya filime yagusigiye yego ni poroje yarangiye ariko ni poroje ishobora kuba yarakunzwe n'abanyarwanda benshi ndetse umuntu wese wumvaga ururimi rw'ikinyarwanda n'umuntu ukunda filime za akishoni yabashije kuba yakunda iriya poroje ni iki kintu yagusigiye nk'umukinnyi wari akiteri purinsipari eh, urakoze iriya firibe eh, ngewe mbona bita n'ikivejo mm. twari dufite kontara twari ah, dufite kontara y'imyaka itatu buriya mm. medecines vuba yahagaze tumaze umwaka umwe mm. ariko baduhembaga buri kwezi eh, ariko imishahara twese ntabwo yanganaga nijye wahembwaga amafaranga menshi mbona bita ah, agafata kimwe cya kabiri cyanjye eh, kivejuru agafata make ariko we kwa bosi wacu bari bamucumbikiye we yaryamaga kwa bosi bakaba bagasagira mm-hmm. we yari ari hasi ku mafaranga ariko afite izindi eh. andi mahirwe menshi yo eh. kuba yabaho nta kintu sipendingi eh. none se nzovu ah, amakuru dufite ni uko wahembwaga n'amafaranga menshi cyane niba atari ibanga wahembwaga angahe ari amafaranga ntabwo ari menshi icyagihe mm. ariko bitewe ko badufatiye bamuhaga ngahe nyine mu mubare mbese nzovu uh, twatangiye kwicara turi mu bihe bibi bya kovide mm. twari tumaze igihe tudakina amafilime mm. byarahagaze mm. Eh, ariko amafaranga bari bampaye muri kontora nahise nyafata eh, nahembwaga ibihumbi ijana buri kwezi nahembwaga ibihumbi ijana buri kwezi none se amakuru dufite dushobora kuba twarakwiye ku ruhande ni uko nta kintu wagezaga mu rugo kwa madamu wawe kwa mama w'abana bawe n'iki kintu cyaguteraga icyo kintu cyo kuba wafata ibihumbi byose nk'ijana wo kabitsinda mu gasozi cy'abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ni ukubitsinda mu gasozi aho ndumva ubeshya nta kuntu wahabwa ibihumbi ijana ntugende amakeyo ugeze kwa madamu enda bishobora kuba byabayeho rimwe urabona metero nzovu igeze ahantu haryoshye ntangiye kuba umusitari nari nzamutse Eh, nashobora kuyafata nkahita nizira ngewe ubundi eh, iyo mfite amafaranga atari makeya nkunda kuryoshya nge nzavugisha ukuri mm. ntabwo naba ndi kubona umukobwa nk'uyu nguyu mm. ngo yicwe n'icyaka mm. sibyo ni nawo nyine wahereye n'ubundi amafaranga atagira mu rugo wigira kwirebera abandi bakobwa none umunsi twagusanganye n'undi mukobwa eh, ariko mbanze kumwiseguraho nimba tugiye kujya mu rukundo tumva ngo nimba napfushije ubusa wumve ko nawe nzabona nzapfusha ubusa narihanye nyuma kuko muri metero nzu umuntu afataga amafaranga eh, nkajya kunywa agacupa bita sodoma mm. eh, hari inda bita nziza cyane y'ubugesera umukobwa mwiza cyane asa nk'uyu nguyu mm. bita alice mm. niyo muntu twasangira alice niwe muntu wagusenyeye urugo muri make eh, ni nawe wariye amafaranga muri metero nzu sibyo nahembwaga ibihumbi ijana wagira ngo yarandoze bamaga kuyama nahembwaga ku itariki cumi n'umunani mm. cumi n'umunani yageraga bahita yashyiraga kuri mobile mani yanjye kuri telefoni najya kubona nkabona ibihumbi ijana biri kuri telefoni mm. ubwo nanjye agatima kagahita gakuta kuri alisa nabwiraga alisa ako karimo kimakwama mm. zitangira wikopesha inzoga mu tubari <laughs> alisa nawe wagira ngo yanywaga nk'ikimotwe gishaje yaranywaga nka benzi benzi buriya ninywa cyane eh. lisansi sibyo yaranywaga Mm. noneho noneho hari n'igihe yigeze kungambanira banyiba kuri mobayiro bare ibihumbi mirongo ine n'icyenda mm. ubwo urumva arisa ariko ndumva atari n'umwana mwiza ariko yari aryoshye ntabwo yamwombeje ariko yari aryoshye mm. yari wa mwana w'imfura w'ubugesera bita kamabuye yasaga nk'uyu nguyu si byo ko bose ari bagufi y'abantu ubu wamukundiye icy'inzovu ko ndeba nawe ari ikizubazuba uyu nguyu eh. impamvu namukunze mm. ntabwo umutima we sinzawumenya neza mm. ariko ukuntu ateye ntabwo azambya nka arisa mm. niyo mpamvu ushaka kuzamukira mu mago eh. none ubu madamu mukuru uba umushyize ku ruhande burundu burundu ntabwo nta kintu muzongera kuvugana madamu mukuru reka nkubwire ibyiwe yanzaniye ikirokore cyinshi yarambwira ati inzovu ndashaka utasamoye wese ishari wanjye ndatandiye inkoko inkoko ko arizo zitakiri sebyo kandi abasitari twebwe tuba dushaka kuryoshya tuba dufite abantu batubura agacupa tugatanga saa tanu saa sita mm. nataka ngo nagiye mu bagore mm. ahubwo yahise anshumuriza noneho izo ndaya mm. akima kuko ndibuka rimwe naratashye anyewe yafashe inzoga yanjye ayivana mu kabari aramubwira ngo tujye kwinywera mu rugo ndamureka tugeze mu rugo urabona abagore nta bibazo bafite mu mutwe yahise asinzira ndamucunga atangiye kugona ndetse mfata ingufuri ndamufungirana nisuba mu kabari kwinywera inzovu eh, mbese inzovu uyu mukobwa waba warasimbuje madamu wawe mu kinyarwanda twirengagize ya mazina bavuga n'iki kintu arusha umugore wawe n'iki kintu nirihe banga uvuga ati ngewe nka nzovu uyu ni umukobwa noneho w'inzozi zanjye usimbura umugore mukuru uyu mukobwa ntabwo navuga ku ijana ku ijana yamaze gusimbura umugore wanjye uyu mukobwa mm. turi mu rukundo mm. wangenza uko ndeba mm. nkunda n'umugore wanjye nkunda abakobwa bavuka mu mutara abakonyine umugore wanjye nawe yari umukonyine ariko nawe se umukonyine nimba anyanze eh, njye mu majyaruguru ni hose nzenguruke cyangwa njye iwacu i nyanza ese n'ingi nyanza ko ngo ngo nta munyenyaza unyaza undi ubwo se ndagadahe koko ntabwo reka nsubire hehe mu mutara mu bakonyine yesi nsanga mu mukonyine mm. sibyo avuka mu mutarabye mm. sibyo nibura shaka umukonyine nimba umukonyine yarantaye mm. cyangwa njye wamunaniye reka nibura uyu nguyu ari umoza amarira kandi ibyo nahemukiye umugore wa mbere nimba njye mu makosa koko ashinja ngo najyaga mu ndaya amafaranga yapfushaga ubusa ariko kuri uyu nguyu iyo ngeso sinzayisubira mm. sibyo mm. eh. none reka twibarize uno mukobwa wowe n'iki kintu wakundiye inzovu ukavuga ati inzovu ngiye mukundiye iki ngiki arusha abandi basore dore ko n'ubundi wasanze ari umugabo w'umugore wo ntabwo ukeka yuko azaguta ke birashoboka ko yanta ariko ntabwo mbitekerezaho cyane mm. kuko igihe gishobora kugera akabikora cyangwa se abikore ariko ndamukunda mba numva mwishimiye ke ni iki kintu ubona arusha abandi basore b'i kigali kwa kigali irimo abasore benshi ndetse n'abasitari cyangwa n'abo bamukundiye yuko ari umusitari mm, cyane mm, nicyo cyonyine ubu nava kuri segisi nawe uzahita uvuga ati jya ku ruhande mm. ntabwo namwanga kuko aretse kuba umusitari babwira ko mbasumba ndi gasongo ubu ni bagufiya ntakintu utakivuze oya babwira ko mbasumba eh. ke aranshimisha numva mm. ndishimye mm. mm. agushimisha gute ke turi kumwe mba numva nta kibazo meze neza abikora neza eh, nzovu urumva yuko uri umuhaka nzovu uri umuntu w'umugabo cyane rwose iyo umuntu burya uyu mugabo ashimwa aba ari umuntu w'umugabo cyane none se nzovu ni iki kintu uri gutegura noneho kiri hano hanze kiri buze kuza kugarura kuri segisi kiri buze kuza kugarura ku ruhando rw'abasitari um, nyine bari hejuru muri sinema icya mbere ni ugukora cyane sibyo ah, ah, mu byerekeye filime cyangwa komedi ugakora cyane rero yose uba ukayikora Mm. kandi ikintu cya kigiye kuza mu rwego rwa sinema nyarwanda mm. ni uko ufite umukobwa mwiza mm. eh, umugore akimara nkimara gutandukana n'umugore wa mbere bamwe eh, bandikaga ku rubuga ati inzovu yananiye umugore wiwe gutya na gutya inzovu se hari undi mukobwa uzamukunda ariko ubu ngubu dore wavunze agiye kunzamura ku rwego rwo hejuru kuri sinema nyarwanda eh. ni akahe kabanga arusha umugore wawe ku buryo nawe iyo uri mu rugo uvuga ati abana narishumushije kabisa ok enda akabanga arusha umugore wanjye ni uko uyu nguyu ashobora kuba ngewe tukimara gukundana njye namubwiye yarambwita ariko nzovu nubwo tujya gukundana eh, wari ufite umugore hari ibyo mwapfuye namenye eh, akorega ubusinzi watinda gutaha akakorega uburaya ahubwo nonoshere wanjye eh, ibyo koko bishobora kuba byarabayeho ariko ngewe sinzabisubira sibyo arambwira iti wanjye kuba wemeye icyaha nanjye niyo mpamvu ngukunze sibyo eh, ni kuko nemeye ikosa ariko imbere yo mvuga ko kuri we ntazabisubira eh. ah, uyu mukobwa se nawe wari usanzwe mu mujyi wa kigali cyangwa nzovu yagiye kukuzana mu mutara politike nari nsanzwe mba mu mujyi wa kigali ni iki kintu wakoraga mu buzima bwite bwawe bwa buri munsi ibintu bigendanye no gukina amakomedi ibyo mm. mba ndi gukora mm. n'ubundi ndumva nawe ari umukinnyi wa filime nzovu urwo rugo muzabasha gute kurumanaginga umwe aca hano n'undi aca hariya muzabasha kumanaginga urugo gute kandi mwese muri izizi miza zikicyura nubwo abaga mu mujyi wa kigali ko mm. eh, hari filime nshyashya turimo gukinana iyo filime ni nayo yatumye tumenyana cyane mm. kuko uh, twaranakinanye iyo filime mm. n'ubundi tuzakina hari ibyo duhuriyemo mu gukundana mu biki ahubwo sheri nyibutse iyo filime bahita ngo yitwa visita medi ica kuri cano yihe none sinzovuna eh. iyo filime niyo yagize uruhare mu kuba mm. wahura n'uno mukobwa niyo yatumye twahurira mm. twese baduha sena imwe mm. turakinana mm. ariko turangije gukina arambwira inzovu nzovu ngwino ah, tugire icyo tuvugana arambwira ati ngewe nagukunze sibyo eh, none ni wowe wakwiporoporeje eh, nibyo nyine ngewe nagukunze nashimye ukuntu wanyinishije gukina gutya ahitamo akanomero reka ngo nomero ya telefoni mm. n'ubutatu uzajya hano duhurira mm. akimara kuma nomero njye naramuhamagaye ndamwe ni ngwino duhura hano dusangire agafata mm. twasangira agafata ndamwe se uramu urukundo arambwira ati ndaruguhaye ni kwibana ubu noneho mwamaze no kubana deje cyangwa muracyari gutereta tubana yampaye urukundo ariko ntabwo turi abana utuma icyo kintu ngo turi abana ariko ageza kugusura mukaba mwakubita nk'aka wikendi muri nyine yumva iyo twasangiye agafata mm. nyuma twahuriye muri filime mm. ukayikuba uko yitwa sibyo mm. iyo filime tuzanakomeza no gukundana no gukinana sibyo ariko nyuma yaje kuba akanuma ndamuhamagara duhurira ahantu dusangira agafanta sibyo cyangwa se urukundo ruba rubaye ariko ntabwo turi abana eh. oh. none se uyu mukobwa nta yindi mishinga iri imbere uvuye muri filime uvuye no kuba mukiri guteretana nta kindi kintu murimo murateganya kwereka abantu babakunda urakoze kumbaza icyo kibazo ni uko aho ngiye kuzajya hose haba kwishimisha najya firigeti najya nyamirambo najya ku gisimeti nzaza mba ndi kumwe nawe kandi nabo abakunzi banjye kubwira inshuti zanjye zinkurikira zireba imbere y'iyi kamera ubwo ndabwira East Africa yose ku mugabane w'i Burayi muri Canada nuko uyu mukobwa we tugiye kwambara kwambarana impeta y'urudashira mm. eh, muri iyi minsi ngiye kumuterera ifi mm. eh. uno munsi turaza kuza gutaha ahubwo turaza gutaha tuzi n'umunsi wo gutera ivi wowe nzovu urumva wafashe umwanzuro wo kuba wabana nawe wirengagije yuko yari afite undi mugore nta kibazo nabana nawe mm. ese wowe waba waramenye inzovu ryari cyangwa wamukunze n'ubundi kuva kera nuko wari warabuze amahirwe kumugera namukunze mubona akina ariko tutarahura mm. tuza guhana nimero turiye muri filime dukina dukinana mm. twese yego oh. bivuze ngo n'ubundi wari usanzwe ukunda inzovu yego none se inzovu wowe nawe uyu mukobwa mwahuriye muri filime ntahandi hantu wari umuzi na gatoya nta n'umuntu wagoye pase oya nta muntu wampaye pasi urabona mm. uyu mukobwa ni umukobwa mwiza cyane mbere yo kuba mm. pasi nawe guhita amutwara sibyo mm. uyu mukobwa twahuriye muri filime sibyo turahura duhurira kuri rimwe nyuma eh, mbese bitewe n'uko twakinanye numva namukunze mwaka nomero telefoni ndayijyana ubwo nyuma nza kumuhamagara turaganira arambwitse nta kibazo hmm. urukundo naruguhaye hmm. eh. mupanze nta munsi se mugeze mupanga wo kuba mwatera ivi cyangwa ngo dutangire kubona amaseru dedeti hanze oya ubu turi mu rukundo hmm. ibyo by'ivi niyo mpamvu mbone kubwira inshuti zanjye zikurikiye abasitari bakina filime komedi ibyo turimo kubitegura ko igihe ntabwo kirangira igihe nikigera tuzakibabwira ese mm. nzovu wari warasezeranye n'umugore mukuru mwari mufitanye isezerano oya umugore mukuru nta murenge twagiyemo nta n'imbere y'imana sibyo ntabyo muri make nta n'ubu uzasubirayo gusubirayo oya ubwo ni uko ahubwo uyu turimo ko zantera inkunga umugore mukuru dufitanye abana mm. mu byo tuzakora mm. azabyihanganira dukore cyane tuye gute ariko tugire icya mbere uko njye njya gukorana nawe namwe nsanzwe mfite umugore mfite mm. n'abana mm. ariko nta kibazo mm. abana tuzabafasha sibyo nimba twinjije ibihumbi magana abiri buri kwezi dufate nk'ibihumbi nka mirongo itanu bitunga abana bawe natwe ibihumbi ijana na mirongo itanu tubisigane tubijire yarabinyemereye Eh, nawe si icyo kintu warakemeye koko uravuga ati ngewe ku mushahara twinjije mu mushahara twakoreye tuzajya dukuraho amafaranga yo gufasha ah, urugo rukuru rwa nzovu yego narabyemeye kuko yambwiye ko ari ugufasha abana hmm. kandi abana ni umugisha hmm. niyo mpamvu nabyemeye hmm. nzovu urumva ko washatse umugore mwiza rero mwiza cyane niyo mpamvu ngiye buriya abagore bakonyine banguye neza niyo mpamvu nta nzashaka Mm. ariko nyuma y'uyu nguyu ni finali nta wundi nzahinde nipfira nta wundi mugore nzashaka mm. uyu nguyu bibaye ngombwa ananiye nk'uwa mbere mm. nimba nasubira kwa risa nimba najya hehe ubusanzwe <laughs> nta kantu tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu nta kantu mujya mukorera mwishima ukavuga ati kano kantu gakunda kutunezeza mukatwereka abantu badukurikiye kuri kamera mukavuga ati reka tubereke urukundo rwacu ahantu ruhagaze yewe na wanjye se ubwo mm, akantu nabereka karenze akangaka karenze gutya sibyo nawe akaryama mu gituza cya burahamu sibyo nta kandi sibyo eh, aka niko buriya iyo umukobwa mm. wamusomye akakuryama mu gituza nta ah, bindi kaba kabaye eh, harimo abenshi bavuga ngo bajya mu buri ngo baryamane bagire gute buriya mm. iyo ukunda umuntu mukiri mu gukundana mm. ibi ni byo bya mbere mm. ibyo bizaza nyuma sibyo eh. nzovu urakoze cyane rero kwitabira ubutumire bwacu urakoze mboneho gushimira eh, abakurikirana iyi cano ngo ndabwira east africa abarundi baradukunda muri australia muri canada ipari mu bufaransa iyo migabane yose barabwira abanyarwanda aho bari hirya no hino imana igihora ibarinda natwe icyo tubasaba ni ibitekerezo byabo ni ukudutera inkunga kandi bakomeze barebe filime ndimo gukinana n'uyu mukobwa harya iyo filime bahita mu sawa bakomeze bakurikirana iyo filime mm. caho caho